عليك bonjour madame وانا نوصل شنو نقول لك تقدري تخليه في بلاصتك مانيش حابه نريح في بلاصتي خويا عندي دوسي يعني زوج دقائق ثلاث دقائق يا سيدي نحطو نعاود نولي مادموازيل بونجور دخلني في بلاصتكم علاش ندخل معاك واش دايره واش بيهم هذوما مخلوعين لابسين ال talons بونجور مادموازيل عاودي تولي واش بيهم احكمي بلاصتك يعيطوا لي نعاود نعيط لك تقدري تعاود تروحي 15 نافو اقسم بالله ما خساره مادموزيل اي الله يبارك الله يبارك de toute façon هذا هما les profils اللي نفتحوا عليهم حنا في داتا كوم ça fait plaisir انه les candidates تاعنا كل شابات الله يبارك يضحكوا لو سوري غارديهو ليا s'il vous plaît surtout في لونتريتي مسيو امين الى bien شغل كي تلاقى ب l'assistante تاعو ولا الناس العباد en général صباح يكون sourire souriant هكا كيما نتوما façon كون جات عليا انا ن recruter كم 100 ميرسي لازمني نروح l'entretien تاعكم donc 5 minutes alors à tout de suite merci les filles الله يبارك يعيشك tout de suite كرومه راني فوق في بيروا تخاف منها هي شويه برك اسمعي قلي les filles ما بالك دور الدور وتولي صحه كريمة بونجور ما في غيون دون مون بيرو دون 30 مينوت افيك تو لي ستاف d'accord madame اه ما تنسايش لين يجي امين بحكي يولي هو وحميد صح مدام امين راه هنا مازال هنا ما راحش وشو يدير بعد يجيب ال dossier. اه oui بعثوا معاك ريمو راهو يوجد في ال tournage تاع لابوب بوب شجع جامي سويلا علي اتو تمشي oui حميد هكا دير لي حميد مخليني هاد الزوج هنا و... روح ما يدبر روح مين عايش نفسي دايما كحل انت ها مي ان بو دو كولور كومون شوفوا البنات امين ملاوي يهضر معاكم هاد l'agence داتا كوم اني حاب نبدلها الوجه تاعها الوجه تاعها جديد انتوما بيكم اني حاب نبدل l'image بكري كانوا ناس قدم ناس ماشي شابين انا بيكم اني حاب نحييها هضرتكم ما جيتش من كندا باش نلعب فهمتوني وي راني تاكل عليكم ماما واش راكي راني exactement ن briefer في les comédiens تاعنا ماماك هذيك في الدار هنا مدام خديجه نقدم لكم مدام خديجه PDG تاع داتاكم انا DG برك هي صح عجبتك القاعده لانه تشوف تبعني اللي بيروح عندنا خدمه ما يقدروش يخدموا بلا بيا ما نطولش عليكم وروحوا شوفوا شخصهم ونجي diplôme Technicien informatique et Moi, je suis responsable commercial. merci. Euh, mademoiselle, au Rélar, le département. Oui, les femmes de ménage, c'est en bas. دبر على dossier aussi précieux ل كريمو خلاص tu بيردو لو سونس لا ريسبونسابيلتي واش دخل لا ريسبونسابيليتي ماما شوف كان ماشي الشرط الجزائري سميتو مع ال client وراح لك بابك ما تزيد تضرب فيها ضربه ماما pardon madame خديجه جو بريفير تيان ماما ثقي فيا خطره برك في حياتك هذه داتاكم رجعها لك الملتي كون ما تسماش امين ملاوي وليد خديجه على حساب هذوك العضلات اللي راهم جايين رايحين موراك راح تخليه بوطها هذيك قلت لي كنت في كندا قلت لي راه واحد carte blanche وانا نسير من بعيد هذه هي ولا لا لا اه من بعيد باش يفرغ التيران لعمك وديك الكرومه اللي جابها من البلاد ومن بعد في اخر السنه نضربوا على les actions نسيبوهم باح bonjour مدام خديجه قالت لي كريمه تحقيني ميرسي ميرسي Faut que je dise au sujet des nouvelles assistantes. Une nouvelle assistante J'ai pas fini. faites le madame. Mais il faut. Aucun entretien ne se fait, mais il faut que je vise le choix de Amine. Oui, avec plaisir, madame. Ce matin, je vais euh, nous avons trois candidates enfin. Ou Zouja ou Hda Mazal. Elle a les CV Elle est un peu en retard, mais euh, donc Ça commence bien. Bien, je suis allé chez elle. Allez. صدقها نسيت هو راحت هذه اسمحوا لي مسيو حميد les demoiselles تاع l'entretien راهم يستناو فيك très bien monsieur امين عمك ومرتو راهم يستناو فيك في la salle de réunion انت ومدام خديجه مدام نجي معاك حميد انت تقعد تروح معايا انا في بارتير ميرسي ديري وجهك Ah oui, c'est Je vais ah, chaussures. C'est pas هذا فليتوكس ديري شتام <coughs> شتام المارشي تعرف البازار على بالك يبيع ثلاثة ب ألف راسك يحبس غدير هكا البازار عندي واحدة أخرى لا لا ميرسي ميرسي بالله ميرسي جو bien les filles راكم هنا في ثلاثة الله يبارك même troisième. اللي ما دارتش الفوتو تاعها في في الله يبارك الله يبارك bonjour bonjour bonjour mademoiselle على بالك بلي l'entretien تاعك annulé parce que درتي retard كيفاه حتى معليش لحقت قبل l'agent بعد كي جا هو ما خلانيش ندخل parce que كاع دغيا يسقسي فيا تحس بديت نجوز عنده لونتروتيا الله غالب سمحي لي c'est plus fort que moi مدام مالاوي هي ال PDG تاع ال groupe هي اللي انيلات لك parce que درتي retard on s'excuse vraiment sincèrement désolé la prochaine fois ان شاء الله البنات تجيو معايا تفضل البنات اللي ما داروش ال retard تفضلوا لا prochaine fois mademoiselle oui واش شكون كيفاش هادي هادي بس نادرها ما فهمتش كيفاش جات لداتاكم على بالك انا نقول لك يشوفها مسيو امين سندير لها غير يتراجع هو هذه ما تفوتش عند امين خلاص انت من تروح ديجا سي اني لونتريتي تاعها انا نطلع هي صحه هي انتوما هذا صح لكم حميد حميد على بالك ما تجمسون بيزار كيفاش signيت؟ حتى سنين ان كونترا تري امبورطون وحبيت تجبد روحك ما نلقاش صلاحك انا من نهار ما خويا ربي يرحم كرهت الخدمه وزدت كبرت حتى ما نشتيش نخدم وديجا البرسنتاج 10% ما راح يغنينا ما راح يفقرنا خليناهم اللي جالي كيما انت تهلا فيها برك نسيت نقول لك هاكي ضربه حطه اليوم ميرسي كمال ما تنساش بلي تشوي ان فونداتور برينسيبال في هاد الشركه على حسب شوف راني نشوف بلاكم كاع متفاهمين <laughs> انا تسمحوا لي عندي خدمه كبيره يتسنى فيها عمي الحمد لله على سلامتك كل ما نشوفك نفكر بابا الله يرحمه الله يرحمه يعطيك الصحه هذا هما الشباب اللي رايحين يرفدوا البلاد الفوق الله يبارك ناشط كيما باباه ربي يرحمه البركه في يماه سمحوا لي لازم نروح مراه بس دايما لازم نتبعو دار داركم ما ديروا واش تحبوا تشوف رزق رزقنا وفنجان قهوه ما عرضتنيش عليه واش بك انت متقلق حقرة ما نبغيهاش سبي على ماما نشقها غير تماول واش كاين هنايا 하는 잠깐만요. 네. 너무 다채. 와, 진짜 해야 돼. خويا حميد اونتر فريال وساره جاب لي ربي ساره لا بلوس دو باك جراوند ريبريزونت ميو داتاكون عندها كاريزما عندها كاريزما وي جو سوي تو تافي داكور بصح الاخرى ما نودروها شغل نخليوها لي ستاتونت فريا بيان سور لي ستاتونت وحده كيما فريا مش نسمحوا فيها وهذه عنباوي هذه السي في تاعها شباب بصح ان شاء الله له باسكو ما خلاش تصويره عنباوي هذه ايفيتي اوروزمون ما دارش التصويره تاعها على بالك عندها واحد السنادر ايفيتي آه، ايفيتي آه، خو انا نقول لك انا ما نقبلهاش المهم انا شتو في كونفيونس دير خدمتك ما حتى مشكل اخلاص إيه، هي على كل حال مش خدمتي خدمت رؤوف mais انا حبيبي ما نخليكش sans assistante خويا حميد خليني من رؤوف انا نعرفك انت اخلاص إيه، فيها تحب نروحو نشوفهم دوكا علاش هم هنا bien sûr انا ماذا بيا نشوفها يلا يلا سمعنا يعني جبنا فقط نطلع Oh S'il me manquait plus que ce carnaval, je pique ma boule اسمحي لي مدام اسمحي لي والله ما شتك والله ما شتك هادو كاع Datacom لا لا تربحكم ان شاء الله خلاص كنتي ما شرا والو واش دارت لك Datacom راهم يقولوا باللي مدام مالاوي ولا جو سي با كي رفضتني الوغ جو غارونتي مدام جي ان سي في فريمون تخي تخي تخي شارجي هايل هايل mais هما يحبوا المزوقات جي تخي بيان كومبخي هاد l'accent mais انا نقول لك مدام ما نخدمش نروح ابارامون فو لا كونيسي با بيان قلتي لي واسمك عنباوي آه، خا مدام يبان حوايجك ماركه هكا fashion. وانا سوتهم لك بالقهوه vraiment désolé مدام قولي لي تخدمي هنا ولا entretien كي حالتي انا نروح في الدرج ما نتسناش لاسونسور بالك كي تجي الحرطة تطلعي مدام sinon pour الحوايج عندك صابون حجره في الدار حكي حكي حكي حكي ليه ليه تروح 12 ما تخافيش دو تخي بون برودوي باي ما في فهمتي ساره الخدمه عندها طاقهم ماشي خدمه برك سي با ان بوست سي اون شانس ماما عجبني الحال مسيو امين منين لهجه اختي وهران خيار الناس الله يسلمك وين وهران العربي بن مهدي العربي بن مهدي فهمت اوف لازم نونجاجي الناس ماشي غير الجي الجي الجي وهران قسنطينه عنا باطا مناصر يا نمر من لا سونتراليزاسيون يا نمر من ال régionalisme خلاص دوكا بقى لها تقرا dernier article تاعها برك وتسيني ساره ما تقرا والو تسيني ديرك حبسوا تسيني واحد contrat